ça c'est notre camp de base à 4400 mètres à peu près. Donc euh, la tente euh, verte c'est la tente cuisine. La bleue c'est la tente où on mange. La première jaune c'est la tente où Folindra et Vijay ils dorment dans la, cette, la première tente. Et la deuxième c'est la nôtre. Alors là il y a des, c'est notre premier jour de vraiment grand soleil là au camp de base. En même temps, on est arrivé que euh, avant-hier. Hier, il n'a pas fait beau. Et on fait sécher toutes nos affaires qui étaient un peu humides de tout le trekking. Sinon, tout en bas, il y a la vallée à 3700 mètres. Et puis, au-dessus, là, pas, au-dessus de ces parois verticales, il y a de la guérille 1, 2, 2, 3, 4, 5 ça fait une grande barrière. Sinon, juste au-dessus de nous, ça c'est le la hein, le, le 1. Le pilier qu'on voit, c'est 7400 mètres. Ce qui se découpe sur le ciel à droite, c'est le pilier qu'on va grimper. Et en haut de ça, il y a un gros plateau glaciaire qui nous amène jusqu'au sommet. Donc aujourd'hui on va monter à 5200 mètres derrière cette pointe là-haut. C'est déjà pas facile pour y monter. C'est du niveau 2, 2 plus hein, en cotation d'escalade. Voilà. va mettre là Bien content d'être là. Bon, super. Super content. T'as quel âge C'était un peu le rush à l'arrivée. 40 Non, je me suis arrêté à 30. Ah, 30 euh, C'était un peu le rush à l'arrivée. Ouais. Averse, pluie, où est-ce qu'on va, brouillard Ok. On va trouver super fin de Donc, euh, on est au pied du Doaguiri, c'est ça hein? Il me semble qu'il y a une grosse montagne à côté. Ouais. Qui veut dire Doaguiri tu veut dire Tu sais pas ce que ça veut dire Une montagne des cinq neiges, un truc comme ça Non, c'est le Kanchenjunga. Oh merde. Montagne blanche ah, montagne blanche. c'est quand même dommage de pas avoir le camp de base ici, c'est sûr. Avec un autre peintre, ça serait pas mal. <laughs> on les deux, là, je pense On voit le sommet, là Ouais. Moi, je mange du piment parce que je suis enrhumé. <laughs> <laughs> <laughs> Ça va, il est pas fort en fait. Ouais, était euh, mariné depuis longtemps. Hein. Il y a trois boîtes de macros différentes. J'en ai pas pris la troisième. Hein. mangeable. C'est quoi euh, ah Au citron, je crois. Alors c'est celui-là au citron, non Ça c'est à l'huile. Ça c'est à l'huile au piment. Bon voilà, on est installé sur notre petite tente. Pas mal. Demain les choses sérieuses. Vas-y mets-toi là, lève-toi un peu. Demain les choses sérieuses commencent. C'est ça ah, quand même. On, va avoir des bons sacs. Hein. Quoi On va avoir des bons sacs. On prend toutes les cordes fixes. on va pas prendre toutes les cordes fixes. C'est ça notre table. Hop. Ça c'est notre camp. Avec tout notre bordel. Derrière, il y a le Manapati, 6003. Et là-haut, il y a notre éperon de la guérie, là, c'est doit culminer à 7002. Donc on va monter sur cet éperon, comme ça, monter là sur l'arête de neige, Ensuite, une fois qu'on vient buter là contre les prend. Là, on tire à gauche. Dans les rampes. Pour contourner le gros bastion. Et on arrivera au-dessus. Oh, c'est notre deuxième jour de reconnaissance. Depuis 5200 mètres. Et Là, on monte vers le col, vers 5006. Là, en face, c'est le Manapati, là, à 6400 mètres presque. On va monter. En même temps, un peu pour s'acclimater, pour bouger. Et puis, euh, comme ça, on va voir le pilier ouest, sud-ouest. non notre camp base est tout au fond, par là-bas. Hop. part par là-bas plutôt. Voilà, exactement. Derrière le petit lac. J'ai un peu la crève. Alors, euh, bon, pas très grave. Des fois la nuit, c'est pas très agréable. Ouais, Patrick Ouais. Qu'est-ce qu'on dit On dit que c'est beau, on voit la Purna aussi. Ah eh ouais, On voit plus là. ouais, on voyait. On de nuages. on retourne au camp, ça c'est notre petit, petit lac. En fait l'eau elle fait 12 degrés là. Alors euh, c'est possible euh, qu'on se lave et qu'on se baigne quoi. Ça va Patrick Hein, on a remonté un immense couloir. Là on est en haut. Presque en haut. Le haut il est juste là. Moins 600 mètres de long. va arriver dans une brèche là-haut, au pied d'un ressaut très dur. On est vers 5800 mètres, tout ce qu'on a trouvé comme endroit plat. Super fatigant de creuser. À droite ça tombe, à gauche ça tombe, mais on va creuser une plateforme pour s'installer solide un peu avec euh, des petits cailloux. Et puis ensuite on creuse jusqu'à ce que ça arrive et que ce soit plat. Et qu'on puisse mettre quelque chose de 2 mètres de long et 1 mètre et quelques de large. Voilà, c'est la taille de notre tente. Sinon, hop, le pilier au-dessus de nous, on a une grosse face de rocher quoi. Le haut de la face ouest, tout là-haut, à gauche. Après là, il y a 2-3 longueurs en rocher là-dedans. Bon bah voilà ce que ça donne une heure plus tard. Bon, c'est pas le super bivouac, mais bon, c'est mieux que rien. On est assez bien installé là sur l'arête. Bon, pas pas avoir le vertige, hein, parce que à gauche et à droite, euh, ça descend sec. Ah, tu tousses Un peu moi, si je tousse, des fois, c'est l'horreur. a un espèce de truc qui coagule au milieu de la gorge. Pas de détails. Bon, bah cool, on est bien installé. On est monté un couloir de 600 mètres, 650 mètres, à fond la caisse, bien chargé comme des mulets. On est arrivé en haut, à 5008, un peu mort. 5850, non Ouais, mais le GPS, il déconne un peu des fois. Deux heures de terrasse. De terrassement pour la tente. après, trois longueurs. On les prend au-dessus. Parade. Et demain, vu comme les l'éperon il est sud-ouest, le soleil il arrive que vers 9h. Donc on va pas être parti avant 10h30. Cool. Ce matin, on est quand même parti à 4h. Ouais. Non, quelle heure 5h. 5h moins 4. Ouais, même dans plus que 5h. Ah ouais Moi je pense. Tu décoinceras la stat après. Hein ah. tu décoinceras la stat. Ok. Bon, on a fait nos... On arrive dans 5 jours d'acclimatation là. On a fait 2 ici, puis 3 en haut, enfin, au contraire. Ça c'est notre combat, notre combat avancé. Bon, bien destroy quand même. Putain, quel morceau ce pilier sud-ouest de la Guérie. Donc on a fait notre première phase d'acclimatation. <coughs> Et maintenant, va descendre au camp de base et après on va repartir encore pour 5 jours pour euh, un deuxième coup d'acclimatation pour monter jusqu'à 7000. Bon bah aujourd'hui on s'est reposé, aujourd'hui on va remonter, on s'est reposé deux jours. Bien cool quand même, bien bien cool. Et là on vient de prendre notre premier rayon de soleil dans la tente et on va aller prendre le petit déjeuner. On a fait comme manger pendant deux jours mais enfin on récupère quoi. J'ai encore un peu la chenouf, mais ça devrait passer. On fait des inhalations, pot du pastaga. Euh, voilà. Et, euh, bon, en tout cas, ma caméra a plus beaucoup de batterie. Alors on monte, on va aller s'acclimater à 7000 aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui 5002, soir on part à 3h. Demain on se lève tôt, on monte à 5008, on récupère du matériel, on monte à 6000, on a déjà fait une plateforme. Euh, et après-demain, on monte à 6007, en sachant qu'il va y avoir un petit aléa météo autour du 3-4. Bon, on risque pas grand-chose. Euh, juste qu'on veut absolument avoir un... Si un créneau le 10, pouvoir se caler dedans. Si on veut se caler dedans, ça veut dire qu'il faut qu'il faut être prêt. Euh, S'il fait 10, ça veut dire qu'il faut commencer à grimper le 5. Quoi. Donc ça veut dire qu'on est super short sur ce coup-là en acclimatation. Euh, bon, pour l'instant, on n'en sait trop rien. La météo, elle n'arrive euh, pas à prévoir à aussi long terme. Mais euh, voilà, on va monter juste pour 2-3 jours finalement, je pense, pour s'acclimater, juste pour finir un tout petit peu. Puis après, comme ça, on sera prêt pour le, aux alentours du 10 mètres là-haut. C'est quand même un sacré challenge, un sacré projet ce truc. C'est super classe. Ah bah il faut grimper, hein. c'est pas de la marche à pied. Ok, ça va On va monter ce couloir là, super encaissé. Ensuite on virera à gauche. On a équipé pas mal de cordes fixes en dessous. Mais là, on estime que c'est pas trop dur. Donc on y va sans rien. On est à 6100. Ça c'est mon GPS qui le dit. Well done brother c'est toujours un peu long, 12 heures de nuit Pouh, tu pètes un câble au bout, du, bout de la huitième. J'ai la lèvre qui est fissurée. Et le nez. Poinçonné. Poinçonné. Pour <coughs> un piolet.

on doit être vers 6300. Attends, 6300 mètres, truc comme ça. Un poil plus peut-être. Ça va Patrick Putain ça chauffe hein C'est joli hein <coughs> Regarde-moi belle petite longueur. Putain, ça arrête en plein ciel. doit être vers 6400 mètres. Parce que les sommets là, ils sont à 6400 on va ah, traverser jusque sur la crête de rocher à gauche là-bas. On est sous un bastion rocheux vers 1400 mètres. C'est joli, mais c'est toujours un peu chier, il y a des nuages. Bon, bon, on aura moins chaud. bordel le matin comme ça. Les nuits. La nuit, ouais. Les nuits sont t'es minuscule. On se fait à boire. Il y a du givre un peu partout sur les côtés. Là, c'est un peu le gros bordel. Pas très agréable, quoi. Mais euh, bon. En tout cas, au coup d'après, on, a, on on saura pourquoi. Patrick mhm. Aujourd'hui il fait extrêmement beau. On voit bien au fond là. Juste. On a récupéré nos piolets, tout ça, qui sont au pied du couloir. On vient d'en dessous, là. On a posé notre camp là-bas, derrière. On est vers 5400 mètres. On va remonter ce couloir encaissé, là. Hop. Et le haut du pied, il est 2000 mètres au-dessus de nous. Pour quand fois a remonté ce couloir, on était complètement vert, complètement flippé. Ça fait deux semaines et demie maintenant. On est le 8 octobre. Il est 7h, h du mat. Hop. Allez, on s'enquille tout ce couloir là. On est parti pour essayer le sommet de la là arriver le 11, peut-être au sommet, ou le 12, ça dépend. Lui il grimpe en dessous. On a les grands couloirs en bas. un glacier. Et puis là, là-bas, là, on devine des lacs, voilà, deux lacs. Juste au-dessus, à droite, un autre petit là-bas. Voilà. ben là, il y a notre camp. Il y a 5160. On est 100 mètres plus haut. deux monstres sont beaux vus d'ici. J'ai perché sur une petite arête. Ça monte encore au-dessus là. Ça va. J'espère qu'on va avoir un, bon créneau météo. En tout cas, ça s'annonce super bien, c'est magnifique. Et on est bien en forme. On voit même, euh, enfin là je vois, je peux pas vous montrer le camp de base, mais le camp base il est tout en bas. Ok Patrick la vue tout en bas là où il y a la rivière, c'est 3500 mètres. Là on est à 6150. on a fait un petit saut de 1000 mètres hier jusqu'à 6100. Alors, attends le soleil qui va arriver dans 30 secondes, une minute, deux minutes, trois minutes, enfin bref, bientôt, bientôt. Patrick qui dort. Il faut que je l'enregistre parce que c'est quand même un des plaisirs euh, quand le soleil arrive. Parce que là, on est dans la tente, il fait quand même moins de 10. Du givre partout pas très agréable la nuit. Bon, ce soir on s'en fiche, on dort. Mais là, quand il y a le soleil qui arrive... Il est bien rasé, le Graziani. Hein. J'ai le barbier il y a deux jours, mais ça pousse vite. dis alors qu'est-ce qu'on dit. On dit que j'ai passé une bonne nuit. Donc j'avais besoin de ça parce qu'hier, j'étais pas en forme. Bon, maintenant par contre, c'est l'heure de l'action. L'inaction, c'est de 18h à 8h, c'est-à-dire euh, beaucoup. Là par contre, action. Ça ah, Patrick On <coughs> a un temps magnifique. en bas, c'est presque 3000 mètres plus bas. Bon, Pévagnon dans ses actes. <coughs> voilà, c'est le dernier petit bout, on a fait son corde. On a dû remonter des cordes fixes en dessous. Alors, on arrive à, une terrasse de bivouac qu'on a terrassée il y a une semaine peut-être. Ça va Patrick Ça va fort Ah, il faut assurer quand même. Ça ah, Patrick Patrick qui grimpe, on franchit le dernier ressaut. Bah là on n'a pas de corde fixe. Hein. C'est du troisième degré supérieur. On voit bien les trois ressauts successifs là. Là on est dans le dernier, celui du dessous, celui-là, puis en dessous là, celui-là. Ça c'est 6100. Deuxième ressaut. Et là, on est dans le troisième ressaut. Un petit commentaire Regarde-moi un peu. Yes oh, Alors, Patrick, super, on a fait une super journée. Merci. On n'arrête pas de tergiverser. On va dire, ça fait depuis le début de l'expé qu'on fait ça. Comment qu'on fait, comment, pourquoi, etc. La météo, les aléas. En tout cas, on a eu du beau temps jusqu'à présent. par quelques petits nuages, mais sinon la montagne est super sèche. Super, on, est là, dans l'immédiat, on se tâte à monter à 7003 pour essayer éventuellement de voir le sommet. Vous d'attendre un jour, d'attendre un jour, ça va faire en sorte que enfin, aujourd'hui il fait beau quoi. Demain il ne devrait pas faire si beau que ça. Ok, mais à voir. Sinon, super beau autour. Presque 7000. Patrick il a un peu de crevé de la veille. C'est un petit pari qu'on fait, là on monte. On verra bien, en tout cas fait super beau. Demain ça devrait pas être le cas. pas trop vent et pas de neige. Ils disent un petit retour de mousson. Mais tant qu'à faire, bah, il y a peut-être le premier jour là-haut. Ah, sinon c'est magnifique au-dessus. La crête je vais arriver sur la crête et on va bifurquer derrière. Voilà, se traverser pas facile. film. Retour au camp 2, pas de sommet. On a juste fait un bivouac euh, terrible, avec des spin drift, La météo, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. 10 heures et neige. Pied garné, pas de bol. Bon. juste 200 mètres sous la fin des difficultés quand même. On a fait que 2000 mètres de difficultés même plus si tu comptes l'accès au code de base. On descend tout en rappel. On voit l'eau du pilier tout en haut. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, c'est magnifique. Ça va se rééclaircir, on voit bien. Un côté bleu. Je passe à là assez longtemps. Et un côté pourri. Vraiment une, météo super bizarre. En tout cas, on a passé trois nuits à cette nuit, ça nous a bien calmé là. On n'arrive plus à parler, à avaler. Ça fait euh, comme si c'était tout attaché au fond de la gorge dégueulasse. Ah. Un nombre de rappels pour arriver à 6100. pardon. Et ensuite, soit on dort à 6100, soit on, <clears throat> soit on redescend encore un couloir mais qui n'est pas très très long. voilà ah ce que ça donne. Un homme après six jours de grimpe. On appelle ça altitude lassitude. sont s'endort à la seconde. Tu t'endors en une seconde. Même En train de manger, il mange plus. Dans les il neige. Et on se sent lourd, lourd, lourd, lourd, fatigué. En plus, on n'avait pas mangé depuis trois jours. On a fait deux, deux bols de couscous. On fait un peu d'eau. On a étendu nos affaires un peu partout. Le bordel. Là, la face ouest, euh, on oublie. C'est là un peu où il y a les orages qui arrivent là, tous les jours. Putain, qu'est-ce que c'était beau cette, course. On n'est pas allé au sommet, mais. À refaire. Bon, bah, ça fait déjà trois fois qu'on vient donc. Euh, on va peut-être se calmer pour, euh, pour cette année là. Ça va Patrick Ouais ça va. Ouais je vois la mer de nuages. Malapathie dans la mer de nuages. Alors là on est au bivouac à 6100, on met autant de temps pour descendre que pour monter. Mais on n'est pas allé très haut à 7100 pour aller bivouaquer, faire un test de survie, comme dirait Yannick, sur les traces de Messner. grâce Graziani, après 5 nuits, super confortable cette mini tente. Maman, maman. En fait, c'est assez simple, on vient on était jusque dans cette brèche là qui est à 7100. Là, on est à 6000, même plus bas, 5009. Attends, stop qui descend en rappel de la brèche. C'est le grand couloir qu'on a remonté. Première partie de l'itinéraire. Là, on le redescend. Il faut être super tôt parce qu'à 10h, ça tape le soleil. Et alors, euh, juste voilà pour info, le couloir il descend carrément quoi. Donc, euh, il faut le descendre tôt pour éviter les chutes de pierre. Donc là, on se tape 13 euh, ou 14 rappels. Il fait presque 500 mètres le couloir. En fait, l'itinéraire, s'il fait 500 mètres de couloir comme ça jusqu'à la brèche, en montée, en neige, euh, un peu mixte. Ensuite, 300 mètres de rocher assez raide au-dessus, là-haut, voilà, sur la crête. Ensuite, on rejoint une arête. Ensuite, on rejoint une arête entrecoupée de bastions rocheux, deux, euh, jusqu'à 6005, 400 mètres d'arête entrecoupée de bastions rocheux qui font entre, entre, entre, entre 20 et 50 mètres de haut. Ensuite, euh, il y a une grande tour, c'est la deuxième grande tour, qui celle-là fait 150 mètres de haut, qu'on regrimpe. Ensuite, il y a de nouveau une petite arête, et puis il y a le troisième bastion rocheux, où là, ça fait encore 100 mètres, 150 mètres de rocher, pour arriver à 6009 au pied, au début de la traversée. En fait, euh, cette traversée, on a, on a fait la traversée, on a fait encore 200 mètres de dénivelé dans la traversée. Traversée à l'horizontale à gauche, légèrement montante. Et on s'est pris euh, une mini tempête avec des spin drift, etc., etc., etc., etc. Ok, bye bye.